Sekarang, Starscream adalah pemimpin para Decepticon. Lakukan sesuai perintahku. Ya, ya, Tuan. Sedikit bicara, banyak bekerja. Keberadaan Autobot terdeteksi. Megatron, apa kamu mendengarku? Aku akan menghancurkanmu dengan tangan kosong. Autobots, meluncur! Kami akan membuat mereka bertanggung hingga titik darah penghabisan. Mereka harus dihancurkan. Prime memberitahu akan ada hari-hari seperti ini. Hanya satu yang akan menjadi pemenang. Hancurlah bersama mereka. Kamu salah dan kamu sangat jelek. Dinobot, serang! Decepticon, untuk kamu sangat bodoh, Megatron! Starscream sedang dalam pengejaran! Prioritas bantuan. Ada orang bodoh di dalam timku kamu mengecewakanku lagi, Starscream. lama kamu telah menjaga planet ini dengan aman, kamu memang Autobot yang patut dibanggakan. Mantap!